Энэхүү завраар бид танд хэрхэн PLC улжимаад бүртгүүлэх, Ultima X Minter багцыг худалдаж авах, Ultima Wallet ба Ultima Farm app-ыг суулгасныхаа дараа PLC-ийг соосын митинг хийж эхлэхийг алхам алхмаар зааж танилцуулах болно. Таны хамгийн түрүүнд хийх хэрэгтэй зүйл бол PLC Ultima Zoos-ыг худалдан авах юм. Ингийн тулд Coinsbit бирж рүү нэвтрэн үү. Хэрв танд USDT Zoos байхгүй бол эхлээд дансаа зэнгэлнэ үү. Ингэхдээ дараах алхмуудыг хийнэ үү. Бирч рүү нэвтрээд wallet хэсэгт очиж баланс дээр товшно уу. Хайлтад USDT гэж бичнэ үү. USDT-ийн хажууд депозит дээр товшно уу. USDT сүлжээг сонгох боломж гарч ирнэ. Өөрт тохирох сүлжээг сонгоно уу. Жишээлбэл, хэрв танд Tron сүлжээний USDT байгаа бол DRC20 гэдгийг сонгоно уу. QR код мөн доор нь таны хэдвчний хаяг гарч ирнэ. USDT зоосоо тэр хаяг руу шилжүүлнэ үү. Одоо таны даасанд USDT зоос байгаа учраас биржийн арилжааны хэсэг рүү очиж зүүн талын цэсийн хайлтын мөрөнд BLCU гэж бичнэ үү. USDT зоостой хосыг ачаална. Дүүн дээр товшно үү. Зах зээлийн үнээр худалдаж авахын тулд market гэдгийг сонгоно. Amount буюу дүн мөрд BUC-д зоолыг худалдаж авахдаа зарцуулахыг хүссэн USDT зоосныхоо хэмжээг оруулно. Дараа нь buy дээр товшно. Та BUC зоосыг хязгаарлалт мөдөл захиалгаар буюу худалдан авалтын эсвэл борлуулалтын тодорхой үнийн дүнтэй захиалгаар худалдаж авах боломжтой. Энэ тохиолдолд лимит гэдгийг сонгоод BUC зоосыг худалдаж авахыг хүсч буй үн ба зоосныхоо хэмжээг заано. Дараа нь buy товчлуурыг товшно. Болчихлоо та BLCU 100-аас худалдаж авлаа. Одоо BLCU X100-ыг худалдаж авах цаг боллоо. BLCU X100-ын худалдан авалт нь BLCU 100-той ижил зарчмаар явагдана. BLCU X100-ыг зөвхөн BLC Ultima 100-аар худалдаж авах боломжтойг анхаарна уу? BLCU X, BLCU C хосоор арилжаа хийх боломжгүй бөгөөд удахгүй энэ хос нь биржийн хэрэглэгчд явд боломжгүй болно гэрээ байгуулж минтингийг эхлүүлэхийн тулд Танд хийн төлбөр хийхэд шаардлагатай BOCU классик зоос мөн хэрэг болно. Хийг хэрхэн тооцох тухай дэлгэнгүй тайлбарыг манай YouTube суваг дээрээс олж болно. Таны дансанд BOCUC байхгүй бол тавг зоосыг CoinSpeed дээрээс USDT зоосоор худалдаж авах боломжтой. Худалдан авалт нь энэхүү зааварт хэдийн тайлбарсан дараалтын дагуу явагдана. Одоо таны биржийн дансанд шаардлагатай бүх зоос байгаа тул Тэднийг ферм рүү илгээх цаг боллоо. Анхааралтай байгаарай. Фермийг зэнгэлэхэд танд Ultima Farm хэтвчний хаяг хэрэгтэй. Түүнийг та гараа утасны app эсвэл Ultima Farm Zcom сайтын хувийн танхимаасаа шууд хуулах боломжтой. BOCUX зоосыг удирдах самбар дээр Top of My Farm гэдгийг товшоод фермийн хэтвчнийхээ хаягийг хуулна уу. Хаягаа хуулсны дараа Virgin Balance хэсэгт очиж Withdrawal Дараа нь BLC X гэдгийг сонгоно. Хаяг мөрд хуусан фермийн хаягаа буулгано. Ферм рүү илгээхийг хүссэн дүнг оруулно. Илгээхийг баталгаажуулаад гүйлгийг бирж боловсруулахыг хүлээнэ. Таны гүйлгийг боловсруулж дуусмагт та фермдээ гэрээ байгуулах боломжтой болно. Ухаалаг гэрээ байгуулах нь митингийг эхлүүлэх эцсийн алхам юм. Ажиллахын тулд танд минтингийн идэвхтэй лиценз, энэ нь таны max load хэмжээг тодорхойлно. Мөн мэдээж зоос хэрэг болно. Ингээд ухаалаг гэрээ байгуулахын тулд Ultima Form app-ыг нээн үү. PLCX фермийг сонгоно уу? Үндсэн дэлгэцээр Get Profit төвчлөрийг товшно уу? Та нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч, сумыг баруун тийш шудрах шаардлагатай цонх нээгдэнэ. Энэ алхамд таны PLCX фермийн даасанд Хийнгүй илгээд хүлхэд хангалттай хэмжээний BLCUC доос байх шаардлагатайг анхаарна. BLCUX сүлжээнд бүх гүйлгэнээс хий авдаг. Үйлчлэгээний гүйлгэнд хий ногдуулдаггүй. Хийд хөдөлгөөрийн хувьд бензин шиг, түлжээний хувьд түл шим. Одоогийн байдлаар хийн шимтгэлийн хэмжээ 1%. Гэхдээ 0.10 мянганы 2 BLCUC зоосоос багагүй байна ухаалаг гэрээ байгуулахыг баталгаажуулахын тулд шударна уу? Болж өглөө ухаалаг гэрээ байгуулсан тухай мэдээлэл дэлгэцтэй гарч ирнэ. Минтингийн үр дүнд олсон ашгийг гаргах, хүснээрээ ашиглах боломжтой. Хэрв танд асуух зүйл үлдсэн бол POC Ultimate ажиллах дэлгэрэнгүй заавруудыг манай YouTube суваг дээрээс олох боломжтой.